Jean-Christophe Perrault, qui va terminer deuxième de ce Tour de France, vous avez eu raison de le souligner. Il faut remonter à 1997 avec Richard Véran, deuxième derrière Yann Ulrich, le tricheur. Et puis en, 80, 89, Fignon, Laurent, était deuxième aussi après un contre-la-montre qu'on connaît avec les fameux 800.